Sraith Pictiúr 18. Filleann an Fón. Tráthnóna Aoine a bhí ann. Chuaigh grúpa cairde amach chun dinnéar a fháil i mbialann áitiúil. Pasta Blasta an t-ainm a bhí ar an mbialann. Chuir an freastalaí fáilte mhór rompu. Thug an freastalaí biachlár an duine dóibh. Dúirt sé go raibh sladmhargadh ann don deireadh seachtaine ar Féasta na Róimhe. Thosaigh siad ag léamh na mbiachlár. Go tobann, chonaic Liam fón póca ar an urlár. Rug Liam ar an bhfón póca agus thug sé don bhfreastalaí é. Dúirt sé go bhfaca sé an fón ar an urlár nuair a shuigh sé síos. Cheap sé gur chaill custaiméir é níos luaithe an lá sin. Ghabh an freastalaí buíochas mór le Liam. D'ordaigh na déagóirí a gcuid bia. Fuair siad píotsa agus pasta le n-ithe agus buidéil uisce agus cannaí Coke le n-ól. Cheap siad go raibh an bia go hiontach ar fad agus nach raibh sé ró-dhaor. Dúirt Liam go raibh sé sa bhialann cheana agus gurb é sin an fáth ar roghnaigh sé í. I lár na cathrach bhí fear gnó ag fágáil na hoifige. Bhí a fhón póca caillte aige. Bhí lón oibre aige i mbialann darb ainm Pasta Blasta níos luaithe an lá sin. Cheap sé gur chaill sé an fón sa bhialann. D'fhill sé ar an mbialann agus thug an freastalaí an fón dó. Labhair an fear le Liam agus a chairde. Dúirt sé go raibh sé an-bhuíoch as a gcuid cabhrach, go raibh an fón ag teastáil uaidh agus go raibh sé an-bhuartha. Thug an fear fiche euro don bhfreastalaí. D'iarr sé air milseog an duine a thabhairt do na déagóirí. Thug an freastalaí uachtar reoite an duine dóibh. Bhí áthas an domhain orthu.